Визуализация не очень хороша, поскольку здесь ось абсцисс несколько более растянута, чем ось ординат, и поэтому кажется, что здесь не совсем 90 градусов угол. Кажется, что отрицательный тренд немножечко менее мощный, чем положительный, хотя на самом деле мы это знаем, что у нас по 50 кружочков и здесь, и здесь, 50 наблюдений и здесь, и здесь. Итак, чему же будет равен коэффициент корреляции Пирсона для такой ситуации? Запускаем и считаем. 0,75. Согласитесь, неожиданный результат. Коэффициенты вообще-то нужны для того, чтобы по самому значению однозначно интерпретировать, какова ситуация внутри данных. Поэтому существуют и учебники, и специальные сервисы электронные, которые помогают сориентироваться и установить в голове исследователя четкую однозначную связь между значением коэффициента и картинкой, которая содержится в данных. Я погуглил и нашел, например, такие картинки. Такие картинки. А мы столкнулись с ситуацией, когда а, значение коэффициента никак не дает нам основания ожидать, увидеть такую ситуацию с трендами, двумя противоположными равномощными трендами в наших данных. Коэффициент корреляции Пирсона видит одну закономерность и не замечает другую. Поэтому однозначность интерпретации коэффициента корреляции Пирсона оказывается в этой ситуации под вопросом. Но это полбеды или даже четверть беды. Мы уже провели достаточно большую работу, в том числе и по объяснению такого рода ситуаций. Э, тем не менее, пока не готовы представить ее результаты. Однако некоторые голые факты – я сейчас представляю вам. И еще один я готов представить. А именно, я сейчас попытаюсь помочь коэффициенту корреляции Пирсона увидеть отрицательный тренд, для чего я буду добавлять в базу наблюдения развивающий, усиливающий отрицательный тренд –